Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching me from. I welcome you to Zibedge's blog. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Thank you for always watching. I appreciate you all. Today's gist is about the former Super Eagles player, Odion Igalo. He invites Ade Adeyinka Alakshilori to his home for a praise and worship fellowship to celebrate his birthday. Watch this and be blessed. Thank you for loving me too much. too much, too much that you gave your life for me. Thank you for loving us. ṣòlọ́wọ́. over you stood. Yes. At the center of it all, hey. it's you that I see. Jesus, it's you that ìgboyà ta ní nínú yín ni wípé gbogbo ọgbà tó yẹ kojú òtì wa ẹ̀yin lẹ́bù àṣírí wa ní kọ̀ọ̀kọ̀ ẹ fún wa ní testimony ní gbangba. ìdí tá a fi gbé yín ga ni wípé ẹ ò gbà kíkú òjijì ó wọlé tọ́ wa wá ẹ ò gbà ká wá gbọ́ngàn fọwọ́ wa gbọ́mọ wa sí i. fi hàn pípé àwa rèé. àwa rèé ó dá wa sí wa kún fún ga nígbà tí ààbò yín dájú lórí wa nígbà tí ààbò yín dájú lórí wa ojú yín bá wa lọ bí gbogbo ojú yín lọ ṣáájú wa ká tó lọ ìdí nìyẹn tá fi rí ààbò tó dájú. ìdí nìyẹn tá fi rí ààbò tó dájú kọ lọ́rùn tó dá àwọn òkè gbígbà mi ẹ̀rí ni mo fi ọpẹ́ mọ̀ ọlọ́run Jesus tó dá àwọn. jẹ àárọ̀ wọ́n ń jẹ tọ̀sán wọ́n ń jẹ talẹ́ torí pé ayé dorí wọn rú mo ti rẹ́gbẹ́ mi tí wọ́n ń dáwọ́ pọ̀ fún jẹun lóríta wọ́n ń gbé gbà bára ńlẹ̀ lóríta wọ́n ń dáwọ́ fún wọn kó tó di pé wọ́n jẹun mo ti rẹ́gbẹ́ mi tó ń ṣalẹ̀ lákìtàn mo ti rí ẹgbẹ́ mi tí wọ́n ń jẹun lóríta mo ti rí ẹgbẹ́ mi táyé ti yà ní wèrè o èmi ò ṣe níyàn o bàbá àìkà ẹgbẹ́ mi tí wọn ò lè dáṣọ owó fúnra wọn èmi tó fún láwọn. olúwa dúpẹ́ fún ọmọ òkú mọ́ mi lọ́wọ́ ọkọ òkú mọ́ mi lórí aya òkú mọ́ mi lọ́wọ́ mo wà lálàáfíà o èmi ò ṣe é yíyan o bàbá mo ro àròjinlẹ̀ lóò. lé wa lọ́wọ́. àìmọye ìgbédìde tá a ti rí tó jẹ́ pé àánú olúwa ló gbélé wa lọ́wọ́. àìmọye ibi tó ti disqualify yìí wá tí àánú qualify wa o. àìmọbi tí gbogbo ayé ti sọ pé rárá tọ́ ọlọ́run dúró fún wa. omi dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ sí olódù tó mọ gbogbo àrè olódù tó mọ gbogbo ẹ̀dá ẹni tó ń gbé àrè fún aláre tó ń gbé ẹ̀bi fún ẹlẹ́bi. The mighty man of war, our healer, our pillar, our strong tower, our deliverer, our redeemer, ẹni tí ò gbà ká tojú oorun dojú ikú. oríṣiríṣi ìyanu láyé wa ti tọ́wò oríṣiríṣi níyanu tí ayé wa fi hàn ìdí ni wípé torí pé àníyàn ni ayé wa ládùn torí pé àníyàn ni o torí pé àníyàn ni. la fi ń wọ̀ a kò rí wípé o gbàgbé wa sójú oorun rí. fìjìláńtẹ́ hmm. tá ò sanwó fún tó ń ṣọ́ wa ní gbogbo òru. bàbá dáadáa ọlọ́dẹ àgbà tá ò fún lówó tó ń ṣọ́ wa. ìwọ nìkan nínú ipá rẹ tó ga ló máa yìnbọn mógun ayé wa èdè padà sórí elédì ó ń dá àsàsí sórí alásàsí wọn. mélòó mélòó lógun tó ṣẹ́ fún wa táwa ò fojú rí èyí tá a rí là ń sọ o èyí tá ò rí ọlọ́run ló pọ̀ o. ogun ojú oorun òun ṣe fún wa ogun ojú àlá ó ń ṣẹ fún wa ogun ìgbà tá ó rí lọ́sàn-án ó ń ṣẹ fún wa. bíbélì wípé búburú ni ọjọ́ gbogbo ṣùgbọ́n ká máa ra ìgbà padà ọjọ́ tá rántí láti rà á àti ọjọ́ tá rántí láti gbàdúrà àyọpẹ́ yọ. sùn tá a máa jí tá a máa máa sáré pé àti late àtọjọ́ tá a rántí láti gbàdúrà síbẹ̀síbẹ̀ ó ṣàdáàbò bò wá o. ó ṣe o torí pé àyè ọpẹ́ yọ o. ó ṣe torí pé àyè yọ. ó ṣe torí pé àyè yọ o. àyè ọpẹ́ padà yọ. oníkùlùkù wa ló lóhun tá a là kọjá tá ò mọ̀ pé àyè ọpẹ́ lè yọ wọn lórí. ṣùgbọ́n finally finally àyè ọpẹ́ padà yọ lé wọn lórí.